Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Dan saya doakan selalu semua teman-teman dalam keadaan sukses, sukses, sukses Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah sudah klik subscribe Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe Oke, kali ini saya mau sharing yaitu Kenapa Anda memilih berbisnis? Nah, jadi uh, kita bisa mendapatkan uang dengan berbagai cara, baik yang halal maupun yang haram. Dan salah satunya adalah dengan berbisnis. Jadi di sini adalah berbisnis yang halal. Jadi tidak tutup peluang juga kemungkinan jadi karyawan tetap ada juga yang kaya dengan berprofesi secara profesional. Begitu juga dengan berbisnis, jadi ada plus minus antara berbisnis dengan karyawan. Oke, eh, kali ini saya mau bahas tentang bisnisnya. Jadi kenapa harus berbisnis? Kenapa memilih berbisnis? Jadi di sini akan kita kupas, ya. Oke, silakan. Ya, kenapa anda pilih berbisnis? Jadi pada umumnya orang yang memilih berbisnis Ya, kenapa? Salah satunya adalah passionnya. Jadi kita nggak bisa memaksakan seseorang harus menjadi karyawan, harus jadi ASN, karena ya passionnya nggak di sana. Jadi orang yang berbisnis dengan passion, dia lebih menikmati, lebih enjoy daripada dipaksakan harus jadi karyawan. Dia nggak bisa di bawah tekanan, waktunya nggak bisa bebas. Jadi orang yang berbisnis dengan passion dia akan mengalir uh, dan lebih enjoy. Jadi bagi teman-teman uh, kalau berbisnis dengan passion ya dia akan berjuang dan menikmati perjuangannya. Oke, yang kedua adalah hobi. Jadi teman-teman sebagian besar ada juga pebisnis atau yang berwirausaha itu dengan hobi. Contohnya ya Misalnya dia hobi memelihara atau suka melihara ikan. Jadi dengan memelihara ikan, mengembangbiakannya, memeliharanya, dan bisa panen, itu salah satu adalah hobi berbisnis kena uh, hobi. Jadi bisnis itu banyak ya, bisa dengan produksi, bisa dengan distribusi, bisa yang lainnya ya salah satunya itu uh, dengan hobi apakah dia bisa hobi pembicara berbicara bisa dia berbisnis dengan seminar sebagai pembicara atau bisnis dengan bertanam dia bisa dengan hobi bertanam dia bisa berbisnis dengan uh, menanam ya contohnya ya sekarang lagi tren hidroponik dia bisa jadikan itu sebagai bisnis dan itu banyak bisnis turunannya ya jadi bukan sebatas menanam dia bisa mempelajari untuk merangkai hidroponiknya jasa merangkai hidroponik lalu menjual hasil panen dari tanaman hidroponik jadi banyak bisnis yang bisa tercipta dari hobi oke ini tuntutan keadaan ini pada umumnya adalah uh, tidak ada pilihan. Jadi misalnya seorang karyawan yang sudah berumur di atas umur produktif, ini sudah tuntut keadaan, tuntutan keadaan. Dia nggak bisa melamar kerja lagi atau memiliki skill yang kurang. Ya salah satunya terakhir adalah pilihannya adalah berbisnis. Di situ adalah tuntutan keadaan. Tapi tidak jangan berkecil hati. Untuk tuntutan keadaan itu bisa belajar. Jadi banyak jalan sukses. Tidak harus Eh, pilihan yang lain. Jadi berbisnis dengan tuntutan keadaan tidak tutup kemungkinan bisa sukses juga dengan konsisten, dengan berjuang, dengan rajin belajar. Ya, melanjutkan warisan. Ini yang paling enak ya. Jadi bisnis yang sudah dibentuk ya tinggal melanjutkan. Tapi jangan terlena dulu ya. Banyak juga bisnis-bisnis yang dari warisan ya generasi keduanya, generasi ketiganya bisnisnya hancur. Jadi untuk ini harus berbanyak belajar ilmu bisnis. Belajar dari pengalaman yang berpengalaman. Karena bisnis itu bukan bersandar dari bisnisnya aja, itu dari pengelolaan dari manajer eh, pengelolaannya manajernya atau dari ownernya, karakter ownernya. Jadi bisnis itu bukan semata-mata bisnisnya bisa jalan, dan tergantung besar terhadap leadershipnya. Ya. Oke, okay, ini terakhir adalah kenapa harus berbisnis yaitu dengan membantu orang lain. Sementara bisnis itu tercipta adalah untuk membantu orang lain. Ya. Kalau semakin besar keinginan untuk bantu orang lain, maka akan tercipta ide-ide bisnis, peluang bisnis karena salah satu bisnis itu pengertiannya adalah membantu memecahkan masalah orang lain yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi bagi teman-teman, bagi yang karyawan maupun profesi yang lain itu bisa sambil berbisnis. Dengan niat membantu orang lain, maka akan tercipta ide-ide bisnis yang bisa diciptakan dan bisa dicoba dan kalau misalnya sudah berjalan bisa diseriusin. Jadi bagi teman-teman ini adalah melatar belakangi pilihan kenapa sebagian besar orang memilih berbisnis ya jadi berbisnis itu tidak harus ya bisa juga ya, karyawan sambil berbisnis dan tidak harus yang apa namanya dibatasi oleh umur siapa aja bisa berbisnis siapa aja yang bisa berbisnis tanpa harus punya modal yang besar jadi salah satunya ini adalah apalagi teman-teman ada yang dengan passionnya suka yang berbisnis, maka tekunilah passionnya. Terus kena hobi, ya dengan hobinya dia menikmati, maka lebih enjoy. Jadi selain menyalurkan hobinya, dia bisa mendapatkan uang dari hobinya. Tuntutan keadaan, ya. Jadi tuntut keadaan biasanya motivasinya lebih kuat ya apalagi ada tanggung jawab keluarga di belakangnya yang harus dia penuhi. Jadi bisnis itu harus berjuang ya dan banyak belajar ya melanjutkan warisan ya ini paling hati-hati juga ya walaupun sistem dari bisnis itu sudah tercipta leadership juga pengaruh ke bisnis tersebut ya oke teman-teman ini dulu sharing saya. Jadi bisnis itu adalah pilihan. Jadi kelebihan salah satu bisnis itu adalah memiliki waktu yang luas, luang, lebih banyak waktu. Jadi teman-teman silahkan memilih pilihannya. Eh, apalagi bisnisnya sudah jalan, ya bisnis jalan, ownernya bisa jalan-jalan. Tinggal menciptakan sistem yang bagus, leadership yang baik. Oke, itu saya dulu sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan silahkan di-sharing video ini kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa merasakan manfaat yang sama. Terima kasih sudah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.